mais c'est pas possible Elle attaque toujours la GoPro. Non, mais c'est pas possible Elle attaque toujours la GoPro. Encore Ça fait beaucoup là, non Non.